orang hok jadi wakil rakyat ke jadi gapo kena jaga molek ime dia takwa dia kuna tam ceria tam sila tam kena jaga molek kadang-kadang tekah belong jadi duduk dalam tamneng juru molek semaya molek baca kera'e eh. Masya Allah dia kecil atau weti goyak semua supaya boleh dipercayai boleh dipercayai yang boleh เป็นคนน่าเชื่อถือ ataupun คนซื่อสัตย์ tapi apabila boleh tamnain kepada dia boleh kisi, masya-Allah mula mula balik sana. Lah. Dulu kan masya-Allah kecek jangan duk makan weh duit haram, tapi dia lah ni puak. Nya gomo. Tak ada kira kerongkan ke apa, masuk duit poket. Masuk poket dia belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص <clears throat> فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ayat 25 sampai 28 suratul qasas anak perempuan Nabi Shu'ib anak perempuan Nabi Shu'ib ni dua orang hak duk uh, tunggu nak wiai kepada kambing-kambing hak Nabi Musa pergi tolong ataupun pergi tolong kara air kepada dia wi kepada kambing lepas pada tu anak Nabi Shu'ib dengan kambing klik Nabi Musa duduk di bawah pokok kayu duduk berteduh di situ tak ada umuh nak duduk makan ni tak ada minum ni pun tak ada anak Nabi Syu'ib klik pergi rakyat kepada pak dia ni budak tina dua orang ni bukan budak dah lah gadis muda dua orang klik pergi rakyat kepada pak dia ya ayah ada orang jatuh sore hari ni bukan orang tempat teh dia tolong kita karang air daripada telaga wui air kepada kambing kalau dia tak tolong eh, susahlah kita dua orang ni sebab orang jatuh duk pakak berubuk nak ambil air daripada telaga sana bila Nabi Syuib dengar lagu tu Orang yang jadi Nabi ni Allah Ta'ala beri pisik kepada dia Perasaan eh, seorang Nabi Dia lebih daripada orang-orang biasa Nabi Syuib royak kepada Anak tino dia dua orang Adik dengan kakak Dalam tafsir royak katanya Royak kepada kakak Eh timoh Misal kata Mungkin panggil Orang jatuh Hak we air kepada kambing kita pagi tadi. Kita tengok terak, kita tengok dia duduk ada lagi. Ha, maka anak tino Nabi Syuib sana gi gi sore eh. gi di tempat tu anilah ha, Allah Taala royak di dalam ayat 25 kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu maknanya dalam keadaan pasal malu-malu ha tu gipak tu nampak Nabi Musa duk duk berehat di tepi Ini eh, apa ni di bawah pokok kayu bila budak tino ni anak Nabi Syuib gipak malu-malu nak kecek pasal tak gamuk dia pasal dia dah anak-anak dara gipak qalat dia kata kan inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana Sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami. Lagi royak depan Nabi Musa. Ayah rumah tu mari ajak. Dia nak upah. Jasa baik Hak Nabi Musa beri minum, tolong karang air pagi tadi. Nabi Musa tergambar bler-bler. Katanya ning bukan benda biasa. Sebab apa? Doa yang disebut oleh Nabi Musa memang Allah Taala terima. Beberapa doa yang ada di dalam ayat belum pada ni. Alhamdulillah. Nabi Musa tak kenal tuik, tak kenal jalan. Nabi Musa royak kepada orang Tino tu. Hamung jalan depan, aku nak jalan alik belakang. Ni sebut di dalam tafsir macam tu lah. Mung jalan depan, aku nak jalan alik belakang. Sebab mung enam tang. Tiba-tiba berjalan, jalan, jalan, angin duduk pupuk. Cuba gambar ada tak? Orang Tino duduk depan, orang jatuh duduk belakang. Jalan, jalan, angin duduk pupuk. Nampak selok kau tu, selok kau ni. Nabi Musa rasa, ah tak sedah hati ni. Gini, mung duduk di belakang. Aku duduk lepas. Malah duduk tengok sangat. Lepas tu murayak. Kalau lekuk kanan, kanan. Kiri, kiri. Ha, Nabi Musa duduk depan. Budak tino gadis sana ni, duduk di belakang. Jalan, jalan, congok, congok, congok, congok. Nak pergi mana tu? Nak pergi ke rumah Nabi Syu'ib. Sebab Nabi Syu'ib royak kepada anak tino dia katanya, nak pergi upah. Nak pergi upah. Upah di sini bukan arti nak upah duit tak tapi nak upah benda yang berharga tapi anak tino dia tak tahu lah dalam ilmu bahasa Arab satu ilmu dia panggil ilmu firasah ilmu firasah benda hak rakyat tak serupa dengan benda hak nak Nabi Syuib rakyat kepada anak tino dia mungkin aja. Eh, orang jatuh saat ni aku nak upah dia bila siapa فلما جاءه وقص عليه القصص maka tatkala Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah kesoh kejadian yang berlaku mengenai dirinya ha inilah nama surah ni duduk di kamwa وقص عليه القصص Nabi Musa apabila sapa di umuh Nabi Syuib kita kecek mudah-mudah katanya gambar ada tak? Tak okey mari pak nak bagi selalu. Ha, kena nak masuk dalam rumah dulu. Nak. Ha, jamu makan ni dulu dan sebagainya. Nabi Musa pun mula dah royak kisah-kisah dia yang berlaku pada zaman dulu masa dia duduk di dalam istana Firaun. Wa qassa alaihi al Sebab tu surah ni namanya Suratul Qasas ambil daripada ayat ni dah ni ambil ayat 25 ni Nabi Musa pun duk kecek reng rau dia royak so so so so so so nampak panjang cerita saat ni hak Nabi Musa duk bagi duk royak kepada Nabi Syuib qala la takhaf Nabi Syuib apabila dengar semua ia kata kepada Nabi Musa berkatalah orang tua itu kepadanya Lalu terjemuh dia tak royak katanya orang Nabi Syuib tapi dia royak katanya orang tua. Nabi Syuib royak kepada Musa. Janganlah engkau bimbang. La takhaf. Mu tak takut. Najauta minal qaumiz zalimin. Engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu. Maknanya mung mari duduk di rumah aku ni. Mung selamat. Sebab dalam tafsir ayat katanya tepat yang Nabi Syuib duduk tu dia lepas dah daripada retoh Firaun. Maknanya kokit dinden yang Firaun retoh di Mesir bukan dah di tepat ni. tepat ni tepat tempat lain pula. Firaun tak mari di, di tempat ni. Ha, cuba kita tengok 1309 yakni engkau telah selamat dari angkara Firaun dan kaumnya kerana negeri Madian ini tidak terletak dalam kekuasaan Firaun yang zalim itu. Ha, Seperti ayat sana lah. Alhamdulillah. Mari ayat 20 ni. Bila Nabi Syuib duk kecek-kecek lama dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun duk bari so so so so so. Anak tino dia. Dia duduk dapur. Ataupun duduk sekali dalam rumah qalat ihdahuma salah sarik salah seorang daripada anak nabi syuaib ya kecek ya royak iaitu siapa tu pendapat yang rajihnya iaitu nya anak nabi syuaib hok gi ajak nabi musa di bawah teduh pohon kayu sat ni tu dia lah royak kepada ayah dia dia kata kan salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata wahai ayahku ambillah dia menjadi orang upahe mengembala kambing kita ha tengok nampak tak ada orang ni nak pergi kambing ayah pun tua dah pas kita pun anak tino dua orang gini ada peluang dah ni orang jantan ni nampak berjuruh nampak gagah pakai upah dia selalu ha tu jadi anak tino tu gambar katanya nak we jadi nabi Musa ni sebagai orang upah eh dia kata kan inna khayra man istajartal qawiyul amin sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayuh ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah masya-Allah ning perkataan eh, yang disebut oleh anak Nabi Syuib. Al-Qawiyyu Al-Amin. Iaitunya orang kuat dan orang gagah. Uh, uh, orang kuat gagah dan orang yang beramanah. Dan dia setengah-setengah tafsir ni panjang cerita hubungnya dengan Al-Qawiyyu Al-Aminu. Orang kita ni tak ada kira dah nak jadi pemimpin radak mana-mana kena ada dua sifat ni. Al-qawiyyu iaitu nya orang kuat. Orang dia tak kuat fikir dia walaupun tubuh dia boleh jadi kecil tapi kuat di segi fikir dia tahak kekuatan maknanya sungguh dalam kerja ani ha, penting benar. Yang keduanya al-amin, orang yang beramanah. Kalulah dua ni mari capo duduk sekali pada orang sosok orang, alhamdulillah majulah kerja. Cara dung reng dan semua kecekan, semua ungkon, semua organisasi gotu goni goni akan maju. Sebab apa? Orang hok jadi pemimpin tu adalah orang yang qawi, orang yang amin. Tapi kalau sekiranya ha, saya buat esa ambil amin saja tuan. Orang tu orang beramanah tapi tak kuat. Jujur tapi tak pandai berihan catkan. Nanti tengok rutuh satu hari. Sebab apa? Sebab dia hanya jujur baik berjuru maka tidak sesuai untuk jadi pemimpin. Orang yang kuat saja tapi tak ada amanah. Ha, nanti tengok corruption banyak menipu kongkin atas muka dunia duit-duit rakyat duit pasi rakyat yang rangguh makin habis dia supaya kita duk tengok zaman-zaman learning orang apabila duduk di atas kongup raman, Masya Allah dia tak ada dua kara ni kawi pun tak ada amin pun kurang ataupun kuat saja amin tak ada amin saja tak ada kuat nanti tengoklah ia utuh mana-mana sebab tu kata-kata anak Nabi Syu'i ia rakyat katanya semolek-molek orang jatah yang ayah nak upah ni adalah orang yang kuat lagi beramanah duduk di dalam ayat tu lah juga ni saya yon semula di dalam surah Yusuf surah Yusuf setelah Nabi Yusuf keluar daripada penjara Raja pun royak. Pergi panggil Yusuf lagi. Sebab apa? Sebabnya Nabi Yusuf duduk di dalam jara lama dan dialah royak takbir mimpi kepada mimpi hak raja royak. Kena sungguh gapo hak dia duduk royak. Bila Nabi Yusuf dijepuk keluar daripada istana, daripada uh, jara, go mari dalam istana. Alhamdulillah Raja raya Hari ni aku beri maaf semua kepada mung Dan aku minta maaf Dagi bubuh mung di dalam Gok lama dengan mung tidak bersalah Hari ni aku nak latih mung Satu tamneng Yang Aku tak silatih orang lain Nabi Yusuf katanya, "Qala ja'alni 'ala khaza'inil ard. Inni hafizun 'alim." Latihkanlah aku jago kelang pendin perbendaharaan negara. Inni hafizun 'alim. Sesungguhnya aku pandai jago mana pandai jago dan aku adalah orang cerdik ulama pun koyak panjang juga hafizun alimun tengok dah hak duduk di Nabi Musa dulu tu ni dalam ayat ni qawiyun aminun tapi duduk di Nabi Yusuf hafizun alimun hafiz artinya orang pandai jaga alim artinya bijak Nabi Yusuf sana tua royak katanya dia insyaallah dia boleh jaga klang pandin negeri mse dan dia akan jaga dengan kebijaksanaan yang ada pada diri dia inilah setengah-setengah ulama royak katanya orang bijak orang pandai kalau boleh sana tua supaya orang ramai pilih, ha, ni ia kecek hubungi dengan pilihan raya iaitu lektang orang yang berasa katanya dia cadai pentuaten kepada rakyat-rakyat dia boleh duduk di dalam parlimen ataupun duduk dalam sepa orang-orang jenis pasang bijak pandai beramanah orang kuat lagu ni lah sepatutnya jadi wakil ataupun jadi pemimpin orang ramai pada wui kepada orang pasang khainak-khainak menipu-menipu sesiang tabur duit baik wi kepada aku ha tu kalau kita kecek mudah mudah baik wi kepada aku aku insya Allah akan jalan amanah Allah taala di atas muka bumi dan aku akan jalan semua perkara-perkara yang baik tapi itulah rabuk pasal pemerintah hai orang-orang ramah ni walaupun kita amanah kita molek kita bersih kita apa tapi demo duk menipu duk khianat duk tabur duit duk perabih ngop raman duk korupsian menipu kau tu menipu kau ni ha ni lah sebab tu setengah-setengah ulama dia tulis dalam kitab dia katanya orang yang jadi wakil rakyat kau jadi apa kena jaga molek ime dia takwa dia kuna tam cariya, tam sila tam kena jaga molek kadang-kadang tekah belong jadi duk dalam tamneng juru molek semaya molek baca kera'ah Masya Allah dia kecik atas weti goyak semua supaya boleh dipercayai boleh dipercaya maknanya boleh เป็นคนน่าเชื่อถือ ataupun คนซื่อสัตย์ tapi apabila boleh tamnain kepada dia boleh kisi Masya Allah mula mula balik sana dulu kan Masya Allah kecek jangan duk makan weh duit haram tapi dia lah ni puah yang gomo tak ada kira kerongkan ke apa masuk duit poket masuk poket dia belakang Masuk duit dalam tanakan dia belakang. Got tu, got ni, got tu, got ni. Tak ada ada hak nak pra-pram, corruption. Dia sendiri corruption. Masya Allah. Ni ulama ambil. Mari duk bicara apa je di dalam tafsir. Nak ayat katanya, perkataan eh, qawiyun amin adalah penting. Hafizun alim adalah penting. Tengok kepada masa panjir ni. Allah dah, kita hubung semula ayat yang dibaca saat ini iaitu ayat yang ke-20 dan seterusnya nota kaki di bawah saya tak baca lagi Insya Allah hari ni hari apa hari khamis dah kita nanti baca hari hari Sabtu ni sambung daripada ayat-ayat wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh